mensen, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video van Hockeyvlogs. En vandaag gaan we even bespreken ehm, een nieuwe speler. Ehm, als jullie een beetje het hockey hebben gevolgd, dan weten jullie dat Nederland eh, verloren heeft van België in de finale. Ehm, België, gefeliciteerd. Nederland, helaas. Ik was wel voor Nederland, maar ik gun het België ook. en de beste speler van het toernooi, wat overigens ook al eerder is uitgeroepen tot het beste jonge talent en eh, de beste speler ter wereld is Arthur van Doren. Eh, hij is verdediger van België en van Bloemendaal. Als je op internet opzoekt Arthur van Doren, dan vind je helemaal niks van een video van eh, de beste acties van Arthur van Doren of zo. Ehm, er is eigenlijk dus helemaal niks op internet aan compilaties of zo over de allerbeste speler ter wereld op dit moment. En dat vond ik nogal raar, dus ik heb besloten om zelf die video te maken. Hello everyone, my name is Actie Van bedankt voor het kijken naar deze Artje van Doren video. Eh, tot de volgende keer.